Nah, ini bertiga kita coba lagi spotnya yuk ah, có viết dịch Don't forget. <laughs> Eh, udah sih lagi balik eh kalau untung hmm. lumayan tuh Kang apa ini? He. He. nih. Monster. Monster ini. Ih, gila-gila. Kerung-kerung. Oke. Kerung-kerung, Ces. Tuh. Kerung-kerung. eh dua Nhiều. Hei. Dua hei. Ada lagi satu. Dua. Ah. Oh, mantap. Terdengar. waktunya pulang market full